Ah, jalan cerita ayah ni kerana kita sebenarnya ayah ni seorang tok imej, saya kena ambil lepas tu pergi mati dalam kem tahan. Kena mati di atas buat dera tahan som teramat. Ah uh, di tahun berlaku pada tanggal pak uh, 21 uh, tahun 2008. Ah uh, dalam undang-undang uh, istimewa ni dah kita saya jadi macam ni. uh, kalau tahu buat macam ni dah aku dah mulai lagi dan orang yang lagi-lagi tu akan kena vaksin ni. Itulah tujuan yang kita waktu nak buat. So when people are already tired of so many violence, of so many human rights violations, of so many injustices and discrimination, it's it's like the time when it's like a volcano that can explode.